en la pista. Crucito. de la Noche. ¿Con quién? Gaviota. Hoy nada más. Échale, don gato. Ahí está para Tino. Proyecto Latino. Ajá, La suena la viola, la viola moderna, suena la viola. Eso es el sabor. Que baila la banda de las Tejas. La moderna. Esas guitarras. El sabor. ¿De quién? Gaviota. Se va. 100%. Azcapotzalco.